La mami viene sola, tiene el visto chaito. Quiero una que me cante como Shane Aiko. Una nota cabrona, fumo y que psycho. Estoy tan alto que la hueco como Michael. Si saben cómo soy, no me den al Tanto dinero me tiene hecho un fashion Nike. No quiero enfrentarme con la cuenta de banco. Que tengo más millones en la nube de Aiko estoy en movimiento, estoy en movimiento, estoy en movimiento, demasiado ocupado, lo siento. Estoy en movimiento. Estoy en movimiento. Estoy en movimiento. Demasiado ocupado, lo siento. En mi estoy yo lado de la experiencia. Lo hicimos chile y mal le con paciencia. En Miami estoy haciendo diligencia. Yo doy la clase, el reggaetón es pura ciencia. Tu novia me hace servicio de inteligencia. Con los tintes negros, pero tengo transparencia. Si me encuentro a la poli, yo voy a fingir demencia. Me sigue la modelo, ya mismo marco una agencia. Y la botella arriba, que yo pago la yo un 10 en estos 50 Si rapa los versos y la tormenta Mi hermano no es mecánico pero tiene herramientas Mi disco loco es su tenis y la venta Empiezo por los ceros en los saldos de la cuenta Nos mantenemos low key real como 90 No sé manejar pero me voy a Tesla. Tengo la calle aprendida y no soy vándalo tengo un flow desde que era menor Mami armemos un escándalo Que tengo par de molly en el pantalón Estoy en movimiento lo siento. La mami viene solo si en el Vista psycho. Quiero una que me cante como Shane Aiko. Una nota cabrona, fumo y que psycho. Estoy alto que la hueco como Michael. Si saben cómo soy, no me den el mic. Tanto dinero me tiene hecho un fashion night. No quiero saltarme con la cuenta de banco. Que tengo más millones en la nube de Aiko.